Servus, ich bin Stefan von den Fun Nudes und heute gehen wir in die Tramlinhalle. Tobi? Tobi? <laughs> Ah! T-Rex, alles gut. Oh, oh. T-Rex. Oh, hey. Hey. Bereit. Falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr sehr gerne abonnieren. T-Rex. Daumen hoch. <laughs> genau, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt und wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dann. 으아.